Música Thank you. E quem é que experimenta? Eu queria um mexicano. Oferece um mexicano. Isto é. Ficam todos pequenos. Ficam todos pequenos, fica pequeno. Experimenta lá este. É tipo melhor. Não gosta? Eu fico pequeno, não gosto. Eu sempre é fui é mais mexicano. Daí é este para mim. E tu usas isso? E tu usas sempre os teus? Não. É então bacana. Сузач? Опрески от кущата, не? Сингала. Thank you.